Arkadaşlar merhaba. Bu seferki videomuzda Watson Touch ve 2005 e, tütünü basacağız. Makina bir hafta 10 günlük. Ben de acemilik sürecini tamamen atlattım. Şu anda makina saatte 35 kartona uyarlı. Ee, hiçbir şekilde fire vermeden sarım yapabiliyoruz. Az önce makine durdu. Onun da sebebini şöyle açıklayayım size. Bakın makaronun ağzı bozuk olduğunda sistem şuradan kabul etmiyor. Yani e, makaronda herhangi bir şekilde fire vermenin söz konusu değil. Ee, bu benim şu ana kadarki toplam dördüncü makinem. Dört farklı makineyle çalıştım. İnternetteki hızlandırılmış videolara kanmayın arkadaşlar. Ben açık söyleyeyim. Benim canım yandı bu konuyla alakalı. Bu e, beşinci makinem. Buradan Rüstem abiye ve Erdem kardeşime çok çok çok teşekkürlerimi bir daha sunuyorum. Makinenin tek dezavantajı şu arkadaşlar yüksek hızla çalışacaksanız yanınıza mutlaka bir kişi alın. Ben mesela şu anda 35'te çalışıyorum. Yani ee, <laughs> tek başına 50'de çalışmak inanın ki çok zor. Yani makineyi tutamıyorsunuz. Tütününün nemini ayarlayın. Makaronu koyun. Ondan sonra herkese hayırlı işler diliyorum. Tekrardan start yapıyorum. Şimdi durduruyorum makineyi. Bakın arkadaşlar. Yaptığı sarım bu. İki dakikalık videoda sardığımız sigara bu arkadaşlar. Tütün makinesinin Ferrari'si diyebiliriz. Herkes hayırlı işler.